Me abrazaste, sentí que el mundo se paraba en un instante inalcanzable. Me miraste, creí que nunca iba a encontrarte inolvidable. Y ahora sé lo que se siente cuando se siente de verdad. Y ver que los lunes son más bonitos estás. Auténtico, eléctrico, magnético. Cuando te acercas y me coges de la mano. Y elevamos, flotamos, volamos. En un espacio totalmente extraordinario. Caminamos despacio, sin prisa, avanzando, dejando todo a un lado. Pisamos con cuidado y sin reparo el mundo que ya hemos creado. Y ahora sé, sin duda alguna, que el quererte es un regalo y sentir que los días son más viernes. coges de la mano y elevamos, flotamos, volamos en un espacio totalmente extraordinario, auténtico, eléctrico, magnético.